واحد anybody باري كان دو ات وغادي يديرها افضل بكثير يعني هذا بالنسبه لي اي واحد عنده المخ آه، قادر انه يقوم بالاشياء اللي كيقوم بها يقدر المستوى ديالو في الاول يبان بطيء شيئا ما لكن غادي يتحسن ويقدر يكون افضل مني بكثير لان هي مساله الاستمراريه في التدريب وال... ويعني هذه هي مساله بحال العضله كل ما ترينيتي اكثر كل ما كانت قويه وافضل وانا اقول لجميع الشباب كلكم مذهلون لو تعرفون كم هي قدراتكم اللامحدودة للمخ البشري فأنتم مذهلون فعلا ولكن معظمنا لا يعرف فإن لم تدرك فتلك مشكلة في البريمير اني يعني في الأولى آه، جامعي كنت أعاني بشكل كبير في تعلم اللغات يعني أنسى المعجم أنسى كل شيء نعم. فقررت أن أدرب ذاكرتي وبعد دخلت أقرأ حول الذاكرة كيفاش تشتغل وكيف وتعلمت ودرست وتتلمذت على ايادي يعني اساتذه كبار في مجال ال neuroscience يعني علم الاعصاب والذاكره انه نعطيهم العصاره ديال الخبره ديالي اللي مريت منها وما يعاودوش نفس الاشياء اللي كررتها وغلطت فيها مثلا في التدريب نعطيهم عصاره يستعملوها ال blueprint ويخدموا بها يعني عمليا في حياتهم الاجتماعيه والشخصيه والعمليه يكونوا يكونوا يكثروا اكثر انتاجيه في العمل حين بدات كنت اعاني في الحياة الحفظ يعني أنسى كل شيء يعني كنت متميز في الرياضيات في الفيزياء نعم. لكن واحد اي شخص كما بغى يكون 10 دقائق خمس دقائق في اليوم كافيه انه يدرب ذاكرته بالنسبه للتدريب ديالي كيفاش كندرب وشحال من ساعه كندرب هي مساله آه، لما يكون عندك واحد الحافز واحد الهدف كبير جدا قادر انك تضحي من اجله الوقت لا يساوي شيء فاش كدير واحد ال passion كدير الشغف ديالك الوقت لا يساوي دغيا كيدوز donc انا بالنسبه لي كنت كنتريني حوالي خمس ساعات ست ساعات لانني ويعني كان عندي ذاك الحلم نصل ارقام قياسيه يعني كبيره مجال يسمى بالقراءه السريعه وبالذاكره نهتم بكل ما يمكن ان يحفظ يعني مثلا ارقام صور اسماء الوجوه مواد مسموعه يعني أي شيء ممكن أن يحفظ ففي البطولات نقوم بحفظه يعني ليس أنه ماشي شي حاجة كتخص غير بيا أنا ولكن أي واحد ممكن يديرها لكن ما عارفش كيفاش يديرها وما عارفش كيفاش يدرب ذاكرته يولي يديرها فالمسألة هي مسألة تدريب ليس إلا إلا عرفتي الاستراتيجية الصحيحة وعندك الإيمان آه، قوي بأنك ممكن تديرها فما كيبقى غير انك تقوم بالعمل وتاخذ الفعل الهائل الذكي وانك تيك اكشن وغادي تحقق نفس النتائج واحسن بكثير من اللي حققت يعني هي مساله تدريب